друзья, всем привет! Ну а такого типа, вот так мы обываем об решетку. Сейчас я покажу, как мы поставили стропильную систему, е, де что розкріпляли, упирали, ну и так дальше и тому подобное. Як что сделали А пока добываем ту часть, следующую. Хто заказував таксі на Дубровку? Морозитись? Хто заказував на Дубровку? Привіт всім передавайте. От получается именно як я вам і казав, спочатку мені треба зробити оцю часть, оцю часть, а потім вже переходить на ферми і починати ту стінку. Тобто і то, якщо ми закінчимо повністю цю частину, тоді треба обшити повністю е, обрешетку, брус покрутити на труби, зробити своєобразну обрешетку для профліста на стіни. І потім вже тільки переходить на ферми. Коротше, що ми по цій криші вже зробили? Е, тут а впереді, як я вам і казав, ми порозварювали повністю. Оттуда продлили е, на цю стойку під підстропила. Це ви бачили стропило. Ми укріпили отак ось поварили такі посадочні міста, щоб воно не туди, не сюди. І з цієї сторони так же само. От отута. і так же само тут. Напротив самих стропил. Ось як зроблена сама криша. Ну, я имею в виду прогиби, ровності, неровності. Щоб вам було видно. Отак. Тут а по нижній часті у нас зроблено от таким от методом все. Своєобразне зацеплення. І там зараз поліземо наверх, я покажу. Ну, то есть, а так все получилось у нас по фінальному, ну, по фінальній обрешотці під профліс. Це вже, грубо говоря, можна накривати профліс, але ну, профліста немає. <clears throat> Потім ми як зробили? Проварили повністю по всій длині трубу. Над трубою проварили, прикрутили, ну, де і проварили захвати на соєдиненнях. Прикрутили повністю на всю длину брус 100 на 50 і вище поварили усі наші захватики соєдинительні, тільки на всі. Эти, і поставили на кожну трубу своєобразний оцей же ж захват, крабик чи соединитель. ну коротше, ось такий. Отакий в нього вкладується брус і прикручується на болти. От ми поварили повністю їх на кожну стойку і вставили в них брус і покрутили насквозь болтами. І також я хочу ще потім, вже як будемо варити там ферми, і між кожними трубами впритык до бруса проварю еще квадрат 40 на 40 полностью попроварю вдоль бруса и квадрат цей прикрутю вместе с брусом на болты штучка на 4 каждый пролет здесь на 4 болта вот так тут я вже определився як воно буде Тут так і буде заш'єм фронтон, ну вже тепер понятно, заш'єм фронтон, а далі піде стіна ангара. Ну, фронтон ангара, тут ворота, ну, тобто все буде під один мотив. А тут а просто, от де лежать у нас доски, я просто підішью, потім нашью ще бруса і підіш'ю е, профлістом потолок. Щоб мені туди під в мій кормоцех не задував ні сніг, ні дощ, нічого. Ну, коротше, я так рішив. Е, як ми обійшлися іменно по крепежам посадочного міста. Ось такого мотива все вийшло. Тут ще саморези не докручені. Саморези на стропіла на такі де несущі, треба крутити не чорні кальоні, а такі жовті усилені. Тобто ми його посадили, обрізали, так посадили і і сам же ж, ну ось як тут ось допустимо він стоїть обрізаний і зацеплений, йде зацеплення. І так по всім этим. Ну, голки різні, тому що я сюди на низ вже кидав різні. Тут, де у нас самі підпорки, так же само зроблено все. От і на підпорки я впускав отакі саморізи 50. -ті. І отакі уголки, це уголки залишилися ще е, з старого сарая, ну, що я робив в прошлом году. І отак ми зробили всі підпорки під стропила. Ось отак. Ну, вроді би вистали більш-менш все. Ровно хорошо. І кожна тут прибивається внахльост, а тут ну, вона працює як упорка, ну все одно прикрутила, щоб нікуди нічого не ділося. Значить по верхній часті. От як я вам і розказував, у брус верхній вставлена стропила, повністю по всій длині прикручена на болти. Тут ще ця не закріплена. А ось оці проміжуточні, тут болти нам не мішали і ми її прибили оттуда гвоздем, по-моєму, двохсоткою, з тої сторони, зверху і плюс накладка уголка. так уголок длинний, заворачується і там теж він ще прикручений. Ми зробили тільки ті, зараз, які між, між колон стоявих. А потім вже будемо ці робити. Тут не знаємо просто як, або відкручувати гайку, прикручувати уголок туди в місті. Ну то й щось будемо думати. Ну а так. Отут ми приварили захват для бруса і коротше, щось е, провтикали приварили його ниже на 10 см. Ну, тобто Ми потім зрозуміли, що ниже приварили слідчий вище, та й цей не стали зрізати, хай буде поки. І також там, ну всі виходить, всі так зроблені між е, стойками. А до тих ми ще не дійшли. Ось Тут так само, тут бачите, гвоздь промазав, треба його обрізати. Ми то новий забили, ну промазали. Ну а так вона вся повністю виходить купорка на несущі колони і самі колони. Коротше отак. От що по криші у нас. Тут вже треба ходити і пригинатися. Опа. О, все дрожить. Ось виходить длина длина крыши вот От кожний угол покрутили, тут де упорка. Ну цей особо він роль не грає. Оцей. Основні воно ті у нас. І основні, ну і оті. Ті всі теж покручені на угли, іде зацеплення, і я вам скажу, оця часть криші в місті стойками стала просто не то, що крипуча, а взагалі. Воно ж получився якби трьохугольник і такий везде розкріплений. І, ну, тобто фермер буде ставити одне удовольствие. Тобто Цю сторону ми вже можемо монтувати ферми, ставити на металічні опори і все буде бомба. А ту сторону ще треба довести до ума. Я думаю, ми нею займемося. Зараз тут уголки оці докрутимо і вже будемо ту сторону. А потім потім плануємо після цю піднімемо повністю обрешетку і і кинемо оттуда ту трубу. У нас там не ферма, доставим стойки. У нас там ще тут дві стойки. Ні, одна тут між цією і дві там. Тобто всього 4 стойки. На 4 стойки покладемо одну трубу, поваримо, щоб розкріпити ту стінку з цієї частини всій. А цю стойку не будемо так робити. І я думаю буде те, що треба. Коротше, отак. І потім можна вже наварювати, ставити ферми. Для ферм ми теж зробимо якісь посадочні міста вверху. От де молоток торчить у мене. Там ми хочемо е, посадочне місце зробити для верхньої труби. Верхня труба ферми. А нижню вже приваримо просто в торець, обваримо. А те положимо зверху і обваримо. І так же само там. Верхня труба лягає наверх стойки, а нижня просто впритик вариться. Ну а тут а, понизу, я думаю, якщо нам треба буде, ну я подивлюсь потім, як ми зробимо обрешетку на самому кормоцехі, обрешетку під профліс. Ми просто покрутимо е, брус на всі стоєві уголки. Так, Горизонтально, а профліс буде вертикально. Пленку я зняв і койде понамачувало. Ну, Дощі були, ми не робили, пару днів були дощі. І вже потім определюся, треба мені удлиняти самі стропила низу, нижню частину, щоб удлинити кришу, треба чи ні. Ще поки не знаю. Ну, тобто воно мені потім покаже. І думаю, профлістом я зашию повністю ось до до цієї часті, ось до цієї перемички, до цієї стропили, це буде профліст. Ну, а так. Ну, виходить, угол тропинка, то буде, щоб туди теж сніг не надував. Ну а в общем, картина вже починає трошки прояснятися, як воно що буде. Я ж кажу, нам осталося по цій стороні оця іменно часть докріпить кожне стропило, яке йде на несущу стойку. Їх 7 штук, 7 уголків прикріпить хорошо і Ну, а посадочні міста для ферми то вже зробимо потім, як вже будемо готуватися під монтаж ферм. Я думаю, так. Зараз, коротше, ці докрутимо і переключаємося на цю стінку. Я думаю, так, мабуть, ми і зробимо. Тут вже в принципі все. Ну потім ще додавлю обрешетку, уже як буду обшивати профлістом фронтон сам. Добавлю горизонтально бруски, які будуть куски, таке все. Ну так я думаю, щось проясняється. З цієї сторони у нас отак воно все. А, і ще ж думаю, що я забув вам сказати. І ще перед самим монтажом мені треба зробити е, перший прольот і останній прольот діагональні зв'язки. Це іменно, що буде держати весь ангар а так именно, на движение вдоль ангара. І так же само треба зробити це перед монтажом ферм. Тут перший пролет і останній пролет, Теж діагональні связи. Діагональні связи поділиться висота пополам і по, і вдоль будуть такі диагонали розварюється. Там так само. І центрально горизонтально. І там так само. Ну, Получається, кожен последний, ну, перший і последній прольот. Потім, коли ми поставимо вже ті всі стойки для і, е, ну, щоб кинути ферму, там просто не ферма, а просто труба, бо там куча стоек. Там ми теж зробимо діагональні зв'язки і потім погонимо вже ферми. І ферми вийдемо аж сюди. Тут аж на перву де должна бути перша ферма, теж так само труба. І так само діагоналі все розваримо. Коротше, виходить, все поваримо діагональні зв'язки там, де треба, і навіть зробимо там, де не треба. І буде він стояти, я навіть не знаю скільки, скільки років. Тому що все, як воно все збирається в кучу. Ну оця ось часть це просто вона стала просто одна недвіжима якби, конструкція іменно ця частина. Вона так ще немає діагональних зв'язів, так вона вже отак нічого не ходить, тому що іменно вдоль, виходить, сама обрішотка держить, вже криша, всі ці продольні наші еті, і ми ще додаємо е, хрести діагональні. І буде нормально. Ця часть так і останеться. Ну от, от допустим, під'їзд до кормоцеха. От де доски лежать, оце тільки заш'ється і все. А внизу там машини, під'їхав, я ж все тут доведу дома, вирівняю, під'їхав, вигружається там кормоцех. Якщо там соя таке, ну то і отак. Коротше, все всім понятно. Тут по фермам, всі ферми у нас вже перекрашені, ой, кажу, перекрашені, покрашені, кой де дещо попропускали, попідкрашували і і ждуть своєї очереді, коли їх ставить. Оці ось стойки теж покрасили вже. Віка покрасила. Це стойки сюди і, по-моєму, стойки туди. Ось так, друзі. Ось такий у нас буде ангар. Так, да, діло не швидке. Ну, а що зробиш? Як є, так є. Потім будемо нанімати, мабуть, якийсь міні-екскаватор, щоб тут все познімати, ці всі бугри ненужні вирівняти, спланувати. Е, пісок, пісок протрамбуємо хорошо, зробимо хорошу підготовку. І спрашували в мене, чого такий високий. Ну як, чого такий високий? Він не високий, тут всього 5,50 верхня точка, а ця стінка 4,50 ближе до цієї стінки газони, зілки. Там на самому в'їзді, якщо щось таке здорове заїде, КАМАЗ, крас, підняв, отак, підняв, якщо КАМАЗ. А є колхозник, шаналок, ну то, звісно, її не обсуждається. Щоб не переживати, зайде, не зайде, проїдь, пожалуйста, далі, бо зараз зацепиш ферму і обстой, а не чуть-чуть назад. Я знаю, що це таке, коли зробив ниже чуть-чуть якби пожалів <clears throat> стройматеріалів, чуть-чуть е, якби щоб пониже було, щоб не так високо, і починається потім всі года головняк. А так вечір, не вечір, ніч, не ніч. Включив фонарь в ангарі, машина заїхала, тут все освічується вечором, Вивалюй, підняв, висипав, опустив, виїхав. І не треба нічого цілитися, не треба нічого прицілюватися. Поэтому я для цього і роблю. Щоб е, все було наверняка. Люба машина заїхала, навіть якщо і длинномір якийсь заїде, допустимо 60 тонник, він підніме і хватить е, висоти, щоб зсипалось. Ні, то можна лопатою ніж там длінні кузова, можна лопати буде дочистити. Він ось сюди заїхав, приподняв і вже воно сипеться в основному. Ну, коротше так, друзі. На такому етапі показувати особо нічого. Ну що ми тут? ну Цю кришу зробили. Ця криша виходить у нас Е, 12 на 4,30. 4,30 на 12. А та получится. Ой, я вже і не пам'ятаю, скільки в мене ферми? 10. 10 на 12. От і вважайте, 120. І тут а, 12 на 4, 48. Да? Да, 48 і 120. ну, грубо говоря, 50-170 метрів. Ну це в чистоті, а плюс нахльости, плюс оці виступи сюди і на ту сторону, плюс виступи на низ. 200 квадратів, хоч крути, хоч верти, воно набіжить 200 квадратів профліста і плюс ще коньки, плюс торцеві планки, плюс снігозадержителі може сюди, може вони тут і не нужні. Коротше, набіжить багатенько. От Оце саме такий основний це профліст на кровлю. Ну а потім буду вважати вже на стіни. І отак не спіша потихоньку-потихоньку і зробимо. Головне не опускати руки. Коротше, отак, друзі. Всім спасибо за внимание і всім пока.